Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bastard Top Story oynayacağız. Evet en çok sevdiğim oyun bu. Ve bugün sizlerle bir showcase yapacağız. Oğlum. Goku aşırı içgüdü. Dragon Ball Super, Ultra Instinct, Omen. Bir de yapımcısı X Universe Play. Oğlum en iyisi geldi. bugün güncellemedi. Aa çıldırıyorum şu an. Şu, şu çizimin güzelliğine bak. Şimdi Goku Black'le kapıştıracağız. Çünkü showcase gösteriyoruz. Hem saçı da çok güzel. Şimdi ilk önce atak. Şimdi dodge'lama. Ama kendi başıma yapacağım. Bak. Dodge'layabiliyor. dojlaması çok eğlenceli. Hatta kendini yenileyebiliyor. Bakın oradaki çubuk doluyor. Kalp can çubuğu. Şimdi animeli kertenkeli yapacağız. Niye animedeki bitişi yapacağız. Goku Black uçtu. Şimdi normal Goku ile kapıştı. Yok. iki yeni karakter geldi. Red Armor. Ermer. Şu işte. Bakalım o da vurabilecek mi? Vuramıyor. Çünkü ben dodge'luyorum. Ama izin. Vuruyor ama ben ama ben bu oka bastırmayacağım. Vuramıyorum. Şimdi bir tane kamer ya sonra da yıkım risk. Ve en iyisi spirit. Uf, sırtım ya. İşte geliyor. <laughs> Çok eğlenceli. Şimdi aşırı şimdi aşırı içgüdüyle normal Goku'yu gerçek Goku mu kazanacak yoksa aşırı içgüdü Goku mu? Hı? İyi. Yok. Gerçek. Gerçek doku bu. Bu eski doku Yani eski doku yeni dokuya karşı. Al bakalım sana yıkım diski. Bu arada çok sert. Goku bir şey söyleyemiyor ama 116. bölümde Goku konuşabiliyordu. Zavallı Goku limit kırıcı konuşma sahip konuşma gücüne sahip ama bir tek aşırı içgüdü değil. Oğlum animedeki gibi uçuşa bakar mısın? Hadi Super Saiyan vs aşırı içgüdü yapalım. Al. Daha iyisi geliyor. yıllardır bunu bekliyordum. Yıllardır. Ah. Dodge'layacaktım. Niye? ah. Tam zamanında basmalıydım. Tamamlama. İşte Goku kazandı. Yani benim Goku kazandı. Hiç kimse bunu hiç oynayamadı tek bunu ben oynayabiliyorum. Bunu showcase olarak gösterdim size. Şimdi Sonic ile kapıştıralım. Bu da son dövüşümüz olsun. Hadi bakalım. Goku mu güçlü yoksa Sonic mi? Neden? İkisi de. Kusura bakma Sonic işim bitiyor. Aşırı gidiyor hızlı. Aslında şaka amaçlı. İnanın bana ben bir Sonic hayranıyım. Sonic nefret edeni değilim. Kamehameha. Keşke animedeki gibi yapsaydım. Ha şimdi animedeki gibi yapalım. İlk önce ilginç güce hazır olun. Hı. Bu arada aşırı içgüdünün İngilizcesi ultra instinct. Japoncası da Migate no Gokui. Çok mantıklı. Arkadan bam. Şimdi yukarıdan bam. Niye? Sonic. Ee, beni yenemiyorsun değil mi? Şaka amaçlı şaka şaka. Şimdi aşırı içgüdü kameramaya. 116. bölümdeki gibi. İşte böyle. Ben bu forma zaten ulaştım. Aşırı içgüdü. Aslında şöyle demem lazım. Evet, videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Ben bu forma zaten ulaştım. Limit kırıcı. Evet. Ahmet Yılmaz'ın seslendirdiği gibi oldu. Ama ben Ahmet Yılmaz'ın sesine sahip değilim. Ben kendi sesime sahibim. Ve Goku Nun şu ve burada abone ol tuşu var. Burada da Dragon Ball oynadığım oyunlar var. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.